आप शब्दों का प्रयोग नहीं आप नहीं कर सकते इस तरह का आप अगर जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है आपका उसी दिन का प्लान है उसी दिन का प्लान ये गलत है आइए आइए आइए चलिए आइए तो बैठिए हाँ। हमला की थोड़ी ना हमला करना आता है ये यूज करेगी ये यूज करेगी ये यूज करेगी नशेरन दो दो दो स्वामी ओम ये ये अच्छा संदेश नहीं देगा आपके लिए कि अगर संदेश और लड़कियों के चेहरे पे ये ये कौन है कौन है ये ये मैं मैं हिंदुस्तान की महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं करता ये आदमी ये स्वामी आती है अपने वीडियो में इसने कहा है ऐसा ऐसे को मैं क्या कहूंगा ये स्वामी ओम है ऐसे औरत को मैं क्या कहूंगा सुनिए आइए स्वामी जी स्वामी जी मैं चाहता हूं कि आप पहले आसन ग्रहण कीजिए बैठिए आप स्वामी हैं कम से कम स्वामी का नाम रखिए एक सालीन औरत को आप बैठाइए मैं क्षमा चाहता हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ आप बैठिए बिल्कुल बिल्कुल इशू चेंज करते आप बैठिए चलिए आइए इशू चेंज करिए आइए बैठिए बैठिए ये बैठिए बैठिए आप चलिए आइए आइए आइए बैठिए बैठिए चलिए हो गया बात इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा चलो ना नहीं नहीं शब्दों का प्रयोग उसको समझाइए ना स्वामी जी अगर मुझे इसने एक भी तो और गाली दी सर अजय सर अच्छा चलिए मैं नहीं छोड़ूंगी राखी राखी आप ही शांत होइए एक और गाली दी कहा कि राष्ट्रीय सवाल होगा उतरिए अगर वो कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनकी सोच दर्शाता है अरे वो पागल है तो मैं भी पागल हूँ आप शांत इसीलिए हम कह रहे हैं आप शांत हो जाइए बेकार आप इतना बड़ा हमला अगर आप भाषा तमीज की रखेंगे तो अच्छा तो उसको बोल हैं अच्छा, प्लीज आप बैठिए बैठिए बैठिए तो बैठिए प्लीज बैठिए ओम बाबा जी ओम बाबा जी एक सेकेंड ओम बाबा जी सवाल मैं पूछ रहा हूँ जवाब मुझे दीजिएगा मुझे अनिल जी ने ये कहा था आप, कि मैं सवाल पूछा नहीं सुनिए समस्याओं के बारे मैं सवाल पूछूंगा आप मेरी बात सुन रहे हैं कान में आवाज जा रही है आपके नहीं नहीं मैं सवाल पूछूंगा आप मेरा जवाब दीजिएगा समस्याओं के बारे में पूछेंगे आप शुरू कर लेट्स गो गो मत बैठो आप तो आइए चलिए जान सी बात है तापमान जो है वो अलग अलग तरीके से बढ़ते दिखाई देते हैं एक हिंदुस्तानी औरत हम्म, दुर्गा भी बन सकती है और काली भी मेरा काली का रूप देख लिया ना क्या रख दूंगी तुझे छोड़ा ना हाँ? स्वामी ओम बाबा स्वामी ओम बाबा आइए सही है तो आप डर के भाग क्यों रहे हैं अगर आप सही हैं आप में दम है सवालों का सामना करने आप

làm là cái này अरे आइए ना आप मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप अरे जैन साहब आप चलो यार जैन साहब एक अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए अब वो हाथ जोड़ के पूल के होगा अरे बैठे ना आप जारी रहेगी नहीं नहीं करेंगे आप बैठेंगे निकालो मुझे मुझे मुझे नहीं अपना इमेज ठीक करना मैं ठीक नहीं कराता चलिए बोल रही मैं खामोश हूँ मैं कुछ नहीं बोल रही वो तो बोलती है अरे नहीं बोलूंगी बाबा आ जाओ आ जाओ तुम्हारा ड्रेस बहुत पसंद है मुझे आ जाओ हम चलो वो तो बोल नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी सर मैं नहीं बोलूंगी हाँ, हाँ। जब तक मुझे गाली कोई नहीं देगा फिर आइए चलिए चलिए चलिए ओके मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ अच्छा चलिए चलिए चलिए चलिए तो ठीक है हाँ, हाँ, चलिए चलिए चलिए अच्छा। या इसको मुझे अकेले में बैठा दीजिए इसने क्या कहा किसने कहा है कि है ये मेरे लफ्ज नहीं है एक सेकंड एक सेकंड अब दूसरा टॉपिक ले रहे प्लीज तो अभी आप देख रहे हैं स्वामी ओम बाबा और राखी सावंत हमारे साथ मौजूद हैं जाहिर से बातें बातें कई हो सकती हैं लेकिन शुरुआत में राखी आपसे करना चाहूंगा जिस तरह से आजकल आप सुर्खियों में हैं भाई आप वैक्सीन करा रही थी और अचानक आपके पास बहुत सारे संदेश आने लगे क्या हो गया भाई क्या कर रही थी आप सडनली uh, एक दिन मेरी आंख खुली और मैंने न्यूज चैनल में देखा जी कि uh, मेरे खिलाफ वारंट निकला है और मैं जेल में हूँ आंख खुली तो मैंने चौंक गई मैंने कहा मैं जेल में हूँ कि बिस्तर पे हूँ जरा देख लू <laughs> और जहाँ पे भी मैं बाहर जा रही हूँ सब कह रहे राखी आप जेल में नहीं गई जेल नहीं गई मैं बोली क्यों जाऊंगी जेल जी मैंने ऐसा क्या कर दिया है जी हम्म। और आ, बस आ, लोग मुझे पूछ रहे हैं कहाँ हो मैंने कहा जेल में हूँ वैक्सीन करा रही हूँ <laughs> अब मैं क्या करूँ लोग ये पसंद कर रहे कि मैं जेल जाऊँ हाँ। तो मेरे मेरे फैंस मुझे इतना प्यार करते हैं उनके खुशी के लिए जेल क्या मैं कहीं पे भी जाने को तैयार हूँ अच्छा चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ बाबा से निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के बाबा जी जी જરા મોહ દેખાઈ તો હો જાય ભાઈ अरे मालूम बाबा ये तो बड़ा अच्छा और भद्र निवेदन है बहुत भद्र और सभ्य अच्छा निवेदन है ऐसा है जी इस तो असभ्य का सभ्य निवेदन मैं स्वीकार नहीं करता मुझे असभ्य का तो सभ्य शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता है अच्छा मुझे एक बात बताइए हमारे दर्शक भी यहाँ पर हैरान हो रहे हैं कि बाबा तो खुलकर आते थे उनके लंबे केश होते थे दाढ़ी होती थी पूरी दुनिया एक सेकंड मैं बाबा से बात कर रही हूँ कि उनका और होता था है ना बाबा को सब उसी तरह से देखते देखते थे पसंद करते थे आपके चाहने वाले भी हैं बहुत सारे क्यों है ना तो फिर तो फिर एक बात बताइए क्या क्या छिपा रहे हैं हाँ, तो मैं क्या बाल कहाँ गए स्वामी जी अरे पहले बताने तो दो दाढ़ी और बाल कहाँ गए राखी बताने तो दो राखी अच्छा, बताने तो दो मुझे भेस, भेस बदल के किसी मामले से भाग तो नहीं रहे नहीं मैं मुझे किसी मामले से भागने की जरूरत नहीं है चंदन की लकड़ियाँ तो नहीं चुरा ली सच बोलो अरे वो तो वो काम तुम्हारा है भाई कितने अच्छा दाढ़ी मुझ में आप मैं तो आपकी दाढ़ी मुझे देखने आई थी ये देखिए देखिए कितनी प्रभावित थी राखी सावंत आपके दाढ़ी मूछ हाँ, तभी पूरे आवरण से तभी इतनी गंदी गंदी मेरे लोगों स्वामित्व जो आपका झलकता था वो स्वामित्व ये एफआईआर है एक सेकंड सुनिए आज कहां है ये एफआईआर है तो एफआईआर आपकी दाढ़ी मूछ ले गई अरे सुन तो लीजिए ना पहले मेरी बात ये एफआईआर है जिसमें मेरे साथ में लूटपाट किया गया मेरे चेहरे पे चोट पहुंचाया गया और यदि आप चाहते हैं चेहरे पे हाँ, चोट पहुंचाए हाँ, एक सेकेंड आप मेरे, आप मेरे जज नहीं है नहीं, नहीं, ये वहाँ पर तो। जज को दिखाया गया है आप जज नहीं है अपने वहाँ पर चिंतकों को ये ये ये सिर्फ इनके समर्थक हैं मेरे नहीं है अरे मुंह तो, तो, तो दिखाओ मुंह तो दिखाओ ये ये राखी राखी राखी पहले पहले पूरी ये बात सुन लिया करो बीच से मत टपका करो ये टपकाने का काम दाऊद का होता है तुम मत टपका करो मैं दाऊद की बहन हूँ हाँ अब अब तुमने ठीक कहा हाँ, दाऊद की बहन ये दाऊद की बहन है एजाज एजाज आपकी बेटी समान है वो एजाज खान अभी वहाँ पर गाना गा करके आया है दाऊद के भांजे के शादी में जी तो ये सब एक ही तो गैंग है बोल रहे जैसे नेटवर्क है जासूसी अरे यार की ये की ये की कॉपी है अच्छा, आपने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया आपके चेहरे पे चोट लग गई जरा सुनिए स्वामी जी आपके चेहरे पे चोट लग गई आपने सुनिए चोट कहाँ लगी जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए उनके दिल पे बड़ी चोट लगी जज नहीं है हाँ? मैंने जज को दिखा दिया है पुलिस को दिखा दिया है वहाँ फोटो उनके पास अच्छा मामला अदालत में पहुँच गया हाँ। आपने एफ कराया मार्च में और हाँ। इतनी जल्दी डेट मिल गई की आप जज के सामने पहुँच गए छब्बीस मार्च को हुआ मैंने अपना लेकिन एक बात बोलो मुझे अभी पता चला आधे घंटे पहले इनको चार लोगों ने पीटा इसलिए मुंह ढक दिया अब झूठ बोलने की ठेकेदारी तो तुम्हारी है मेरी तो है स्वामी जी तो- सच बोल रहा आपको मेरी कसम अच्छा स्वामी की कसम तो झूठे लोग ही खाते हैं राखी हाँ, इतना पवित्र नाम है राखी देखिए वो अच्छा, अपनी कसम दे रही है उनकी कसम तो पवित्र नाम है उसको इतना अपवित्र कर रही है ये अच्छा। इतने, मैं आप कहूंगा समान है आप भी अपना मुंह अपवित्र कर रहे हो हाँ। मैं तो स्वामी इज्जत करती आपके बाल देखना चाहती हूँ आपके बाल देखना चाहती जो इतने जो उगा के रखे विरोधियों को जवाब दीजिए ना जो कह रहे हैं कि अरे आप जवाब देने देंगे तब तो ना एक बात बोलूँ आज मुझे शक था आज यकीन हो गया कि इन्होंने ये वीग पहनी थी अच्छा अच्छा अच्छा चलो ये थी के बाल थे क्या था आपने मुंडवाए क्यों अरे भाई ये सब तुमको जवाब देने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है तुम मेरी कुछ नहीं तो लगती तो तुम क्या यहाँ पे के लिए बैठे हो तो तुम्हारा काम है एक महिला एक भद्र महिला के कपड़े फाड़ने का आरोप धारा तीन सौ चौवन पुलिस में मामला दर्ज है आईपी स्टेट में ये बात सच है एक मिनट राखी जी ये बारह बारह जनवरी और अठारह जनवरी को सलमान खान दाऊद के खिलाफ उसी पुलिस स्टेशन में एक उसी उसी उसी उसी पुलिस स्टेशन में सलमान खान ने मेरा नहीं सलमान खान ने सलमान खान ने मेरा तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा तुम्हारा इसलिए नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम उसके दोस्त हो हमारा तो बिगाड़ेगा वो देशद्रोही है वो देशद्रोही नहीं है वो देशद्रोही है वो देशद्रोही है वो देशद्रोही है और ये बॉम्बे में जो उसने मेरे खिलाफ अच्छा, डिमेशन केस किया उसे मैं साबित करने वाला हूँ एक तो है सपोर्ट करते हैं सलमान खान मुझे नहीं लगता एक अच्छा। अच्छा, चीज और तुम्हारा दोस्त होगा देश का दुश्मन अच्छा, है स्वामी ओम बाबा स्वामी ओम बाबा मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपने कहा कि भाई मेरी बेइज्जती की इसकी वजह से उत्तराखंड में भूकंप आया और पूरे हिंदुस्तान को मैंने हिला दिया क्योंकि मेरे प्रति दुर्व्यवहार हुआ है ही का कोटे साहब अब मुझे बोले पढ़ के आपसे पूछते जा रहे हैं जवाब देने दे रहे हाँ, मेरे मुंह से निकला था मैंने नहीं कहा तो था वो ईश्वर वो ईश्वर वाणी थी चिनाज वो तो तो ईश्वर वाणी थी सुन लीजिए सुन लीजिए उत्तर भारत भगवान आपके मुंह से बोलते हैं भगवान आपके मुंह से बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं ईश्वर वाणी का मतलब यही होता है हाँ, बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल बोलता है मैं उसका पुत्र अगर ऐसा है हाँ। अगर ऐसा है तब तो ईश्वर वाणी अगर आपके मुंह से निकलती है तब तो अगर राखी जी आपसे कुछ भी कहें तो आपको तो कभी आपत्ति होनी नहीं चाहिए हाँ, भगवान जिसके दिल में भगवान जिसके मन में बसता है, वो तो हर चीज माफ करता है ऐसा है मैंने अभी नवरात्रि में एक हजार आठ कन्याओं का पद प्रक्षालन करके मैंने पूजा किया है हर नवरात्रि प्राणायाम करवाओ हम तो मैं देवी की पूजा करता हूँ लेकिन देवी की करता हूँ सुर्ख नखाओं की नहीं करता मैं अच्छा अच्छा तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ महिला ही थी हाँ, हाँ, तो महिला थी उसको काटनी पड़ी ना भगवान ना काटने के लिए कहा महिलाओं का अपमान कहा तो तो नहीं नहीं नहीं ऐसा है कि महिला महिला थी सीता अच्छा। सुर्पनखा महिला नहीं थी सुर्पनखा दुष्चरित्र थी इसीलिए उसका नाक काटा गया इसने कहा ऐसे ऐसे अच्छा। दुष्चरित्र यहाँ पर बहुत हैं मैं तो ईश्वर नहीं हूँ ना मैं उसका पुत्र हूँ मैं ईश्वर नहीं हूँ ईश्वर नहीं हूँ मैं ईश्वर नहीं हूँ अच्छा अच्छा नचबलिया में तो आप इसको कौन कर देगा कि आप नचबलिया में हिस्सा लेना चाहते मैं हैं मैं कभी किसी को फोन नहीं करता अच्छा उन्होंने फोन करके बुलाया आपको वो लोग खुद ही लगे हुए हैं फेयर फैक्टर वाले तो लगे में आपको एक साथी चाहिए होगा तो मैं हूँ चलो बाबा राखी रखेगी